Hein, elle s'appelle euh, Bakao Kapuri. Son métier, elle fait un peu de recyclage. Elle fait des châchés, elle fait des crochets, elle fait des sacs. Ça l'a permis de pouvoir travailler parce que déjà, Kapuri était une femme handicapée. Elle a un problème de pied, elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas labourer la terre. Donc elle revend ses sacs qui lui permet de pouvoir quand même gagner quelque chose un jour pour pouvoir vivre. Les sachets bah. qu'elles ramassent, ce sont des sachets ah, qu'ils ramassent par terre. Tu les laves et tu les laisses sécher. Et quand tu les laisses sécher, maintenant tu fais un fil de laine. Elles peuvent faire des sacs, des corbeilles, euh, des plateaux. Hein, on peut faire un habit aussi. Quand les enfants ne sont pas en classe, on les amène, on fait le soutien scolaire avec les enfants. Et après, nous faisons le recyclage de la ville. Nous ramassons toutes les sachets et on renvoie à ceux qui font du crochet. Parce qu'aujourd'hui, eux, ils sont contre le plastique. Il faut le mettre dans la poubelle, ou bien tu nous donnes et nous, on va fabriquer quelque chose avec qui va nous faire travailler, qui va nous amener un peu de l'argent. Pourquoi il y a beaucoup de plastique Parce qu'à l'époque, la femme africaine, elle partait au marché sans une calebasse, sans son sac à main. Elle partait voir le commerçant, et il va avoir un sachet pour acheter ces condiments. Après, ils jettent. Et quand les animaux comprennent qu'il y a un peu de légumes ou bien on sent de la viande en intérieur, les animaux vont manger. Donc aujourd'hui, nous l'avons compris que déjà c'est pas bon parce que c'est la même viande que nous mangeons et en même temps nous polluons un peu notre sous-sol. Maintenant, comme nous l'avons compris, aujourd'hui nous sommes en train de sensibiliser les gens de ne pas jeter les plastiques au hasard